成功躲避大长老苏谦的搜寻，随后回到内院的萧炎得知萧玉焦急地寻找自己，深知萧玉性格的他当即心中一沉。连夜赶到外院的萧炎，没想到竟会看见陷入昏迷的二哥萧立，而萧家究竟又遭遇了什么？ 君儿，若琳导师，玉儿，怎么样了？二哥还没醒过来。昨晚萧炎哥哥一夜没睡，一直为他疗伤。啊！二哥，二哥，小燕子。 不到你了，二哥，究竟发生了什么事？在萧家迁移到墨铁佣兵团的头两个月中， <coughs> 都是一切平静。云兰宗的搜寻也并未扩展到边境出来。那天晚上，正是墨铁佣兵团的欢庆日。 喝喝，干了！大家就安心待在墨铁云兵团。来，干杯！今晚不醉不归，不醉不归！来，来，来，来，来，来，是 大家小心！什么？什么人啊？小天！谁？爸！谁？有人了！你们可让我好找。 动手！你们是云岚宗的人。 要对我们萧家赶尽杀绝的，还能有谁？ <laughs> 你们说是，那就是吧。萧鼎、萧立，我和二长老拖住他们，你们立刻带着大家逃出去。 去哪儿？回加玛帝国，我要云岚宗所有人陪葬。萧炎，你给我站住！我拼着这条命，万里迢迢过来寻你，可不是让你跑回去送死的。你现在能杀得了云山吗？ <coughs> 这血仇必须得报，你有无可推卸的责任，但不是现在。萧炎哥哥，萧家如今遭受大难，除了你，还有谁能挽救？ 你若出事，如何与萧叔叔交代？ <coughs> 而且，这件事似乎也并没有那么简单。什么？那夜狙杀我们佣兵团的，除了云岚宗之外，还有一名神秘人。他是一团看不见容貌的黑影，武器是黑色铁链。 他的体内在黑夜中每响起一次，便会有一名族人被蛇穿身体拖走。看他们的举动，不像是受骗而杀人，反倒像是在寻找什么东西。黑影，黑色铁链。 为什么他们会盯上萧家？萧家与他们没有半分瓜葛，我们并不知道他们究竟要寻找什么。但是大长老在死前，却让我和大哥转告你：务必将家族之玉保存好，绝不可落入外人之手。原来他们的目的是驼蛇谷地狱。大哥和其他族人如何了？ 我们一路被追杀，今天萧家是凶多吉少了，我来拖住他，快去通知三弟。大哥，记住，我们可以死，但三弟不能死。大哥。 よっュ 他们还要问我海波东答不答应？大哥虽然身受重伤，可在海老的帮助下，也算是保住了一条命。随后，大哥和残存下来的萧家族人，便是在米特尔家族的偷偷庇护下，转移到了云岚宗的绞杀范围之外。海老的这份恩情，我们萧家定要铭记在心。如今，莫提佣兵团。 几乎是全军覆没了，萧家也元气大伤，实力不复以往，只能苟延残喘。 <laughs> 二哥，这血仇我会报，自然是要报。云岚宗将我萧家逼成这般模样，若是不杀了那云山老贼，怎对得起几位长老的拼死相护？ <coughs> 萧立堂哥，我我父母可还好？ 你母亲还好，可伯父在战斗中断了一条手臂。薰儿，我想知道那所谓魂殿的一些信息。以你的家族背景，想必应该听说过魂殿。你怎么知道他们的？ 二哥刚刚所说那些黑影的攻击方式，与我曾经偶然遇见的魂殿中人几乎一模一样。我想，他们之间应该脱不了干系。魂殿是大陆上一个极为神秘与诡异的组织，正如萧炎哥哥所见，他们在斗气大陆到处擒拿灵魂体。 至于他们这么做的目的，我也不清楚。如今，魂殿对萧家下手，怕是与萧炎哥哥手中的驼蛇古地狱有关。我想他们应该是知晓了隐藏于这古玉之中的什么秘密。不过令我意外的是，云岚宗竟然和魂殿有所瓜葛。 <laughs> 又是该死的云岚宗！萧炎哥哥。 若是当年不与纳兰嫣然定什么三年之约，恐怕也不会连累的家族破败，亲人失散。人不轻狂枉少年，萧炎哥哥并没有错。就算萧炎哥哥与云南宗没有冲突，那魂殿为了古玉，迟早也会找上门来。正如二哥所说，如今身为萧家支柱的你，若是倒了，萧家就再也没有站起来的机会。 现在你唯一能做的，便是让自己彻底变强。我明白，谢谢你，薰儿。云岚宗，萧家的血债，日后我要你们百倍偿还。 多亏你这段时间精心为我疗伤，我不但完全伤愈，还顺利晋级。二哥见外了。小燕子，我想去黑角域。二哥为何有此意向？黑角域不愧是大陆最混乱的地方。来找你的路上，差点就把小命留在那里了。不过，那里的氛围倒是很适合我。 没有任何规则，我可以在那里无所顾忌地建立一些东西。就因为黑角域是没有规则的地方，所以它也太过混乱。哎，放心吧，怎么说，我如今也是大斗师了。而且那种地方又不全都使用再加上有熏儿送的这两套雷电属性的斗气功法与斗技，就算是寻常四五星大斗师也奈何我不得。熏儿，这么好的姑娘，你可别辜负了你。 看来二哥决心已下，那我也只能全力支持。啊，二哥，你这几天还是先暂留一下，我再给你炼制一些丹药防身。 <laughs> 那自然是好。二哥，这个你拿着，在黑角域应该用得上。这是这枚戒指中有一小撮异火。 危机关头，能用这一火杀敌逃生， <laughs> 小燕子，这些足够了。放心吧，你二哥可不会逊色黑角域的那些杂碎。嗯，二哥保重，若是有事，随时来找我。好，我会随时让人送信给你，让你知道我的行踪。 心了，以二哥的性子，肯定能在黑角域中有一番作为。嗯，儿，谢谢你赠予二哥的那些功法。萧炎哥哥还要与熏儿客气吗？我们也该回去了。强榜大赛只剩二十五天了，这一次必须进入前十。我来向你挑战！ 打败白城，取得强榜第三十四号，第一次公开接受挑战，大家都跃跃欲试要挑战。你说大成是不是找罪受？都快强宝大赛了，还不保存实力？大哥，二哥，只要我们还在，萧家就永远不会倒下。 周齐大陆强者为尊，公平与正义需要实力来衡量。哪怕前路布满荆棘，萧家子弟也会迎难而上，永不退缩。哼，是为萧家讨回公道。还有谁？